ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ manual trading without losing money ಅಂದರೆ ninety five to ninety eight percent accuracy ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ninety five to ninety eight percent accuracy ಯಾವ ರೀತಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ so half knowledge is half knowledge is always dangers ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಂಬರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸೈಡ್ ವೇ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಇಂಡಿಕೇಟರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಕಾಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಲಿಂಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನೀವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಅಂತಂದು ಇಂಟ್ರಾಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡಿ ಇದೆ intraday T S B B ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಮಾರ್ಕೋ ವ್ಯಾಲೆಂಟಿ ಮಾಡಿರೋದಿದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೈವ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ನಿಫ್ಟಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ತ್ರೀ ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಇದು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರು ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಫ್ಟಿ ಬೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದೇನು ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಬ್ಲೂ ಲೈನು ಈ ಬ್ಲೂ ಲೈನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ದಾಟ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥರ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ನು ದಾಟಬೇಕು ಇದೇನು ಲೆವೆಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ okay so that no that should not be any confusion okay uh, ಇದು almost two hundred day moving average ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇ ಇದು ಇದೇನು ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡಿಗೆ ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟು ಸೊ ಫಸ್ಟು ಈ ಲೈನನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೈಕ್ ಕಾಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಾಲ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಕಾಲ್ ತಗೊಂತಾನೆ ಅಂದರೆ ತಗೋಬೋದು ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ತಗೋಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ as soon as this candle enters this line this channel ನೀವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ತಗೊಂತೀರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಯಿತು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಂತು ನಿಂತಿದೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಇದು ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದು ಆಲ್ಟ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಲೈನ್ ನೀವು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣ್ ಕಾಣೋ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಓಕೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಲೈನ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀವು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಆವಾಗ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು ಓಕೆ ಸೊ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಟಾಯಿತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು one way of booking profit ಇನ್ನೊಂದು ವೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದು ಕೆಳಗೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸೆಲ್ ಸೈಡ್ ಕಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆದಾಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ತಗೋಬೋದು ಇದೇ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನೀವು ಸೆಲ್ ತಗೋಬೋದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆರೆಂಜ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆರೆಂಜ್ ಲೈನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸೈಡ್ ವೇ ಇರ್ತದೆ ಈ ಆರೆಂಜ್ ಲೈನ್ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಮತ್ತು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ವೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಬೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೈ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ನೋಡಿ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಬಂತು ಆದರೆ ಈ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ದಾಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಮತ್ತೇನಾಯಿತು ಈ ಬ್ಲೂ ಲೈನಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿತ್ತು ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಕಾಲ್ ತಗೊಂತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಲ್ ಕಾಲ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಸೆಲ್ ಕಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಟಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದರೆ ಯಾವುದು ಸೆಲ್ ಕಾಲು ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗೋದು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಈಗ ಬೈ ಇದೆಯಾ ಸೆಲ್ ಇದೆ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇವತ್ತು ಸೆಲ್ಲು ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಆರೆಂಜಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ sell fifteen four twenty five ಮೇಲೆ buy okay fifteen two ninety four ಕೆಳಗಡೆ sell call fifteen four twenty five ಮೇಲೆ ಬೈ ಕಾಲು ಇವತ್ತಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಟೂ ಮಿನಿಟ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟು ಬೆಟರ್ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಬೈ ಕಾಲ್ ಇಲ್ಲ neither sell call okay so ಈ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ನೋಡಿ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ ನೋಡಿ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೈ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ನಿನ್ನೆ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಸೊ ಮತ್ತೇನು ಆಯಿತು ತಗೊಂಡೆ ಆದರೆ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಫಿನಿಶ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನಾಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ವಾಪಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೈ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಬೈ ಸೈಡೇ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಲೈನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಬೈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ನೈನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ರೇಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಇದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಿನ್ನೆ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಹ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆರ್ ಎಸ್ ಐ ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆರ್ ಎಸ್ ಐ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಡಿನೂ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬೈ ಕಾಲ್ ತಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ M S C D cross over ಆಗಿದೆ R S I cross over ಆಗಿದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನಾವು it is a perfect entry for crude oil ಈಗ ನೀವು ಬೈ ಕಾಲ್ ತಗೋಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಏನಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಲೈನ್ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ stop loss nine one two one stop loss ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ so first target nine two four nine okay second target ಈ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ನ ಟ್ರೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಂದ್ಸಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಯಾಕಂತ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಹ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾನು ರಿಲಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ರಿಲಯನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ದಾಟಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ ಬೈ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಸೆಲ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಇದು ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲು ಯಾವಾಗ ದಾಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಟಿತ್ತು ಆದರೆ ಸಸ್ಟೇನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬಂತು ಸೊ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ವೇಟೇ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಟಿದೆ perfect entry perfect exit no tension ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗೆ ಬೈ ತಗೊಂತೀರಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಸೊ ಅಥವಾ ಇದು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಟಚ್ ಆದಾಗ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ so first first target second target ಅಥವಾ ಇದು ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗನ್ನು ಇಂಟ್ರಾಡೇಯಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಟನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೆಂತ್ ಏನಾರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಸಾಕಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಾರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು